hello everyone welcome back to my new video आज किस इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ रजत अरोड़ा सर का स्केच तो सबसे पहले स्केच के लिए मैं कोई रेफरेंस फ़ोटो निकाल लेता हूँ और फाइनली रेफरेंस फ़ोटो है वो भी मिल चुकी है तो अब ड्राइंग को करते हैं स्टार्ट सो so, फाइनली जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है सो आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी and thanks for watching my video